За засгийн газраас өргөн барьсан хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Харин зарим нэг гишүүдийн өргөн барьсан төслийг одоо гайхаад байгаа. Тэг хулгайч хүн хулгайчийг барай сай, бариарай гэж хашгирдаг. Авилгач хүн авилгачтай тэмцдэг гэж ярьдаг. Тэг энийг би жоох гайхаад байгаа юм л да. Тэ. Тэг иймэрхүү юм бас байж болохгүй хаа. Энэ хуулийн төсөл зөв. Уулын мод урттай богинтой олон хүн сайнтай муутай. Олон жил одоо юу гэдэг юм би бас тендер концесс одоо хөгжлийн банк гэж хэлүүлж байгаа. Яг үндэ эргэн тойрон гэр бүл үр хүүхд ахтай хамаатан садан бүгд л зүдэрдэм байлаа, зовдөм байлаа. Тэгээ хууль зөрчөөгөө хулгай хийгээгүй болохоор тухай бүртэн шалгуулад хамааралгүй байна гэдэг тогтоологдсон. Сүүлдээ одоо ах トゥ нар гэр бүлийнхэн бүр одоо төртэй холбоотой бизнес хийхээ болсон. Огт хамааг болсон л доо. Сүүлийн 5 6 жил одоо нэг ч тендер аваагүй байна. Нэг ч одоо юу гэдгийг Төрийн өмсөлт компани шахаа хийгээгүй байна. Хөгжлийн банкны зээл зэмтний үйлдэл байгуулалт оролцоогүй би нөлөөлөгөө байна. А гэтэл одоо намайг л одоо нөлөөлсөн юм шиг хардаал хартаа хүмүүс нөө өөрөө хулгай хийх хүн хартаа байдаг л да. Тэгэл хардаал одоо хуулийн санаачилсан юм шиг байгаа юм. Энэ хууль эргэж үйлчлээсээ харин эргэж үйлчлээсээ. Тэр хулгайч хүн хулгайчийг бариа гэж хашгирсаар хагаад 76 хулгайч болцсон. 76 хулгаач. Бид нар а энэ 76 хулгаач биш ээ. Энэ дотор цөөхөн хулгаач байгаа. А тэр цөөхөн хулгаач нарыг тийм үү ил тод болгохын тулд энэ хуулийг эргэж үйлчлүүлмээр байна. Эргэж үйлчлэх үү? Энийг одоо бас асууя нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт нь бас зарим хүний эрхийг бас хязгаарлах юм биш байгаа. Нөө сурч боловсрох эрх. Одоо юу гэдгийг Төрийн өндөр албан тушаалтны хөөгдөхөөрөө сурч боловсох эрхгүй байж болохгүй, эрхийг хязгаарлуулж болохгүй баг. Төрийн өндөр албан тушаалтны одоо гэр бүлийн хүн гэхээр бас төрд ажиллаж ажиллахгүй байж болохгүй баг. Энийг уул нас нь харж үзмээр байгаа юм аа, харчмаар эргэж бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Гэхдээ яагаад юу гэдэг хамааралтайгаа тий шууд хамааралтай ажиллахгүй бол ажиллахгүй байж болно, төрд ажиллаж болно шүү дээ бас. А ганцхан төрд шахаа хийдэг, төрийн өмчт компани шахаа хийдэг, сайд дарга нарын тийм үү, үүдэг онгоцуулаад шантажлаад гүйжээд төсөл тендер авдаг. Төрийн эмч компаниудаар явж тийм үү? Баахан шахаа хийдэг, нүүрсний хулгай хийдэг. Энэ бол байж болохгүй. Энэ байж болохгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол албан тушаал эрх мэдлээ уруулан ашиглаж болохгүй. Төрийн хамааралтай, төсвийн хамааралтай тендерт оролцож болохгүй. Төрийн эмч компани шахаа хийж болохгүй. Энэ бол зайлшгүй байх хэвээр. Их хурлын гишүүд сонгогдтод уулыг эргүүлнэ, усыг нураана. Би өөртөө төр ард түмнийхээ шударга ажлыг сонгогддог сонгогдсон хойноо эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглаад байхаар чинь ард түмнэхээр одоо энэ төрд итгэх итгэл нь унаад одоо биднийг одоо үндсэндээ 76 улаан хулгайч гэдэг болцсон байгаа даа. А тийм болохоор энийг бас ялгаж салгахын тулд энэ хууль байх ёстой. Байх ёстой. А яг хэлсэн үгэндээ хүрдэг байх ёстой. Тэр өргөсөн тангартаа үнч байх ёстой. А хэн нь одоо тийм бэ биш вэ гэдгийг бас энэ хууль бас ялгаж салгаж өгөөсөө. Энэ үүднээс асууж байгаа асуултууд үндсэндээ энэ хуулийг эргэж үйлчлэх баймаар байна. А ингэх юм бол эндээс ч бас хөөх юмуд гарч ирнэ бас тий. Хулгаач нь хэн байна? Хулгаач биш нь хэн байна? гэдг нь харагданаа. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч ээ. За за ерөнхий сайдл усны усраа эрдэнэ асуултанд хариулна. За яг хууль эргэж жүүлчилж болох хэсгийг бол сайн мэдэхгүй юм Нямбатар сайд магадгүй энэ дээр тэрнгүү хариулж болох бах. А зүгээр нэг юм өнцөг байгаад байгаа юм л да. Улсын хурлын гишүүд бол иргэдтэй адилхан, засгийн газрын гишүүд бол иргэдтэй адилхан. Тийм учраас үндсэн хууль зөрчих гээд байна гэдэг. Гэхдээ улсын хурлын гишүүд бол иргэдтэй адилхан биш л дээ. Иргэдээс хамаагүй даваа байдалтай шүү халдшгүй байдалтай, иргэн бүхэн халдшгүй байдал байхгүй. Мэдээлэл авах хэрэгтэй. Тийм учраас нэгэнт одоо парламентын гишүүд, засгийн газрын гишүүд иргэдээс хамаагүй давуу эрх мэдэлтэй юм чинь иргэдээс хамаагүй давуу хариуцлагыг хүлээх нь бас шудраг асанд нийцнэ. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт улсын хурлын гишүүн бол өөрийн сайн дурын үндсэн дээр таныг төлөөлөе гэж байгаа нийтийн албан тушаалт хинч их хурлын гишүүнийг хүчээр сонгоогүй. Өөрөө сайн дурын үндсэн дээр би таны сайн сайхны төлөө үйлчлэе. Би таны сайн сайхны төлөө таныг төлөөлье гэж байгаа л албан тушаалтай шүү дээ. Тийм учраас нэгэнт сайн дурын үндсэн дээр энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа юм бол сайн дурын үндсэн дээр гэр бүлийнхаа гишүүдтэйгээ ярилцаад өөрийнхөө хувийн одоо компани өөрийнхөө хувийн давуу байдлыг албан тушаал сахижих үедээ татгалцсан ёс зүй байхгүй. Харамсалтай нь ёс зүйгээр зохицуулагдахгүй байгаа учраас арга буюу хууль орж ирж байна л гэсэн үг. Гэхдээ энэ маань өөрөө цаашдаа одоо парламентын нэр хүнд, засгийн газрын нэр хүнд замун одоо парламентад төлөөлөе гэж байгаа яг энэ үндсэн хуулийн агуулга жинхэнэ агуулгаараа хэрэгжих тул туйлын чухал ач холбогдолтой ийм нэг соёлын эхлэлцэг тавигдж байна гэж. Одоо бидний хувьд бол үзэх хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүний, засгийн газрын гишүүний компани төрөөс тендер авчлаа гэж бодъё. Тэр шудраг явжээ. Гэхдээ хэн итгэх үү? Нөлөө үзүүлээгүй гэдэгт. Эхнэр нь хамт ажиллаад байдаг. Салбарын сайд байдаг. Салбарын сайдын доотлын албан тушаал дээр эхнэр нь очиод ажиллаад байдаг. Яаж удирдах уу тэр төрөмжт компани захирал орой очоод гэр бүлтэйгээ уулзаа суугаад ахаар тендерийн сонгон шалгуулалт хийчихье гэж бодъё. Яаж үнэн зөв хийсэн гэдэгт иргэд итгэх үү? Ийм асуудал өөрөө эрх мэдл хит ингээд одоо төвлөрөөд байна гэдэг маань өөрөө 76 гишүүн миний төлөөлөл биш. 76 гишүүн бол дарга гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ойлголтоо бидний хувьд буцаах нь үндсэн хуулийнхаа яг зарчим дээр аваачаад илүү улсын хурл бол улсын хурлын гишүүн бол миний төлөөлөл засгийн газар бол тэр төлөөлөл дундаа сонгогдсон миний төлөө үйлчлэх ёстой албан тушаалтан гэдэг харах энэ концепц л өөрөө хавхал баг. Энийг бид нэр цаашаа хийхгүйгээр бол улам л одоо хүндэрнэ, эдийн засаг тэлэн, тэлэх тусам ашиг сонирхол нэмэгдэнэ. Улам их улсын хурл руу орох гэсэн одоо хүсэл эрмэлзэл лобби нэмэгдэнэ. А энийг хязгаарлалчвал одоо жишээлбэл томоохон бизнестэй хүмүүсийн хувьд сонголт үнэн шүү дээ. Одоо хэн заавал энд орж ирсв үү гэдэг юм. Тэгэхээр яг энэ үндсэн хуулийнхаа одоо суур концепц дээр л одоо ерхэн зүйтэй юм аа. Нэг үгээрэлбэл энийг засгийн газрын төвшөндч бай, их хурлын төвшөндч бид нар өөрсдөө манлайлж ийж бид бидний баталсан хуулийг мөрдөө гэж төрийн албан хаагчдад хэлэх ёс зүй эрх үүснэ бид иргэдтэй За зогтогчны анд узрагч асуулсан.